मेरा नाम मुस्कान है मैं क्लास टू में पढ़ती हूँ हाँ। अच्छा मुस्कान बड़े होकर क्या बनोगी मैडम मैडम बनोगी क्यों क्योंकि बच्चों के साथ पढ़ाई भी करूँगी और बच्चों को एम सिखाऊंगी क्या बात अच्छा तुम्हें पाकिस्तान के बारे में क्या अच्छी चीज़ लगती है सबसे ज़्यादा चौदह अगस्त चौदह अगस्त क्यों जो हमारी खुशी का दिन होता है क्यों खुशी का दिन क्या होता है उस दिन क्या हुआ था क्योंकि हम पाकिस्तान को मनाते हैं और क्या चीज़ पसंद है इस मुल्क के अंदर इस शहर के अंदर स्कूल स्कूल पसंद है क्यों क्योंकि हम इसमें पढ़ाई करते हैं हमें टीचर पढ़ाती हैं अच्छा और स्कूल के अलावा अगर मैं पूछूं तो घर पे क्या पसंद है सब चीज़ें सब चीज़ें पसंद है कोई ऐसी चीज़ है जो ना पसंद है पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद एक और दफा करेंगे one two three go Pakistan जिंदाबाद